Pues primero que nada estamos encantadísimos de estar aquí otra vez. Gracias por recibirnos. Eh, somos Rob y... Jesse, de Dreamerance. Eh, somos un estudio que trabaja en Ciudad de México. este, y bueno, llevamos trabajando en Arras ya un, un ratillo. Unos cuantos añitos. sí. Y lo hemos disfrutado muchísimo, la verdad, de este, trabajar con ustedes, crecer el juego, el estudio también ha sido interesantísimo hay un cierto punto en donde sí estamos haciendo el juego, pero también nos estamos enterando de lo que el juego quiere ser y quiere decir. Entonces eso también es muy bonito, la Lo estamos pasando muy bien. Bueno, eh, Rob es el director del estudio, yo soy Studio Manager, pero también hago eh, Environmental Storytelling, eh, texturización y modelado. Y Rob también tiene un par de roles extras. Así es, eh, iluminación, dirección de arte. Eh, estoy intentando hacer un poco de shaders también y este, programación para, el pelo y esas cosas. Eh, sí, pero más que nada dirección de arte. Así es. Paso. Somos un equipo que ya ha crecido bastante. hemos crecido un poco, sí. del lado de programación están José, Ricardo, Jonari, David, Dani. Uh este, por otro lado, el equipo de 3D, que es este Giovanni. Giovanni. Andrea y Javi. Javi, exactamente. También conocido como Morrison, le gusta Morrison. Morrison <laughs> Y nuestros animadores, que este, son Jaciel, Aldo, Edgar y Liz. Ya, crecimos bastante. Y también entró con nosotros eh, mi prima María, que está trabajando en guión y en audio también. Así es. También está nuestra socia este, Eugenia, que se encarga de la parte más aburrida del asunto. No, pero es, la adoramos. Exacto, pero también eh, trabajamos con otras personas como Pablo o Andrés, que fueron quienes nos ayudaron este, a draftear como toda la idea de la historia de Rats pues, Exacto, a empezar a poner como los puntos argumentales más importantes y de ahí poder empezar a trabajar el guión. Así es. Es una historia de amor. Así es, como todas las historias humanas. No, amor, amistad y. Es que es eso, es justamente eh, una historia de amor y también amistad en cierta manera muy, muy fuerte. O sea, digo, de hecho, es probablemente el tema más fuerte que existe ahí, es el amor de la amistad. Sé que suena súper trillado, pero realmente lo estamos tratando de explorar como de distintos ángulos, de alguna manera, ¿no? Y con pues, personajes que tienen su propio arco, entonces. Sí, amor y amistad, claro. Vamos a conocer a el interés de Matt, también vamos a conocer a su mejor amigo, las personas que trabajan con él. Toda esta, hay una comuna de ratas completa que va a estar como ahí acompañando a Matt, pero ya en su viaje de regreso a casa, que es The Way Back Home, ¿no? Este, va a conocer a personajes bastante interesantes en su camino, ¿no? Así es. pues de lo que se ha visto ahorita, de casi lo que podríamos hablar, tenemos una zona exterior bastante rica y diversa en cuanto a horas de día, este, flora, eh, fauna también, incluyendo enemigos y ese tipo de cuestiones. Y también ciertas zonas internas y, este, digamos, pues en, interiores, que es lo que ahorita estamos trabajando. la Una casa, sí, sí, sí. Sí, pero el exterior es interesante, vas a poder explorar como una mina, eh, lagos, zonas recreativas. Entonces, está interesante porque nosotros finalmente creemos que un metro humano es muy poquito, pues pero para Matt es inmenso, son 10 metros. También eso nos va a permitir como explorar esos eh, pedazos pequeños, lugares a los que un humano no puede entrar. Y en cierta manera es un poco como sentirte como niño, como esa curiosidad, como decir, ah, si yo tuviera una aventura realmente lo haría así, bla, bla, bla, como esa perspectiva creo que ayuda mucho como a, ser creativo con cómo uno piensa. explorar y descubrir y disfrutar explorar, ¿no? Sí, ya pueden eh, poner a Rat's Quest en su wishlist de Steam para que se enteren de cuándo va a salir el juego. Entonces, pónganle ahí este, en Steam wishlist. También si quieren más updates del juego, pueden seguir a Handy Games en sus redes sociales. Este, besitos.